pan con queso, pan con queso, pan con queso, pan con queso. Yo lo que quiero es eso, quiero un beso de pan con queso, pan con queso. Yo quiero un pan con queso y no quiero más nada, no me gusta de jamón ni tampoco te salada, también quiero de tu beso, pero sería mejor si se pegan pan con queso, pero eso, eso lo como con expreso, me gusta el mozzarella y me gusta mucho queso, pero sabes que también me encanta con, con queso pan con queso, pan con queso, pan con queso, pan con queso. Yo lo que quiero es eso, quiero un beso de pan con queso, pan con queso, pan con queso, pan con queso, pan con queso, pan con queso. Yo lo que quiero es eso, quiero un beso de pan con queso, pan con queso. quiero eso, quiero un beso De pan con queso, pan con queso